Hello guys, May Amerikano tayong katabi dito guys. Oh. Pili natin ito ibinta guys. Hindi ito tayo pili ng Tagalog. Ano ibinta? Doon nga ako mo Tagalog eh. Uy. Pagkaintindi <laughs> pala ng Tagalog. Hindi ako mabinta. Bisayaon na lang nato nito para dili ni kasabot. Di ni kasabot ba kay Amerikano? Tas kay ilong oh. So hindi kasabot. Tas ilong salik lang yung plat ng ilong. Grabe, <laughs> Bisaya mo. Bisaya mo. Yo, what's up man? Manny Pacquiao lives? <laughs> uh, you see the road over there? Yeah? Uh, there's uh, three three pieces. Then you turn right the right corner, the round one corner. You see the blue and red trunks street. That's the house of Manny Pacquiao. To Aramaday bike. <laughs> yung paninda ko. Salamat kaya, lugi kita ka ba? No, no, no. Run. Bakong pabuwag. Uy! Bisaya! May mong dako! December na. Magtatapos na ang 2020. Pero, hindi pa rin kami nakikita ni Junjun. Matagal ko na siyang inihintay. John! Junjun! Nasaan ka na, Junjun? Naging silver na yung buhok ko dahil sa kakahintay sa'yo. Tumaba na yung buhok ko, Junjun. Sa kahihintay ko sa iyo, Jun. Jun! Jun! Saan ka na ba, Jun? Ilang buwan na kitang hinahanap. Jun! Bumalik ka na sa akin, Jun. Jun, mahal na mahal. Ay, naman. mahal na mahal pa rin kita, Jun. Bumalik ka na dyan sa akin. <laughs> December na dyan. Magpapasko na oh. Wala, wala akong kasama dyan. Sana pumunta ka dito sa akin. Matagal na kinang hinihintay. <laughs> Namimiss ko na ang, ang itlog mong, yung itlog, yung, yung itlog mong niluluto sa akin. <laughs> yung sunny side up ang galing mo kasi magluto ng itlog na sa side up. Kaya gusto-gusto ko yung itlog mo na niluluto, Jun. <laughs> Naaalala ko pa nga, Jun, nung December <laughs> last year. Nagkaruling ka. <laughs> Pero hindi... Pero nagkaruling ka. sa tapat ng bahay ko. sa tapat ng bahay namin binigay ko nga sa iyo is 1.5. Sabi ko, mahal-mahal naman ang talinpi mo sa kakaroling. <laughs> eh, pero okay lang, Jun, kasi mahal kita eh. <laughs> naalala ko pa noon, Jun, nung nagluto tayo. Naalala mo yun? Nagluto tayo ng ano? Ng hotdog. ano <laughs> yun, may puti sa loob yun eh, yung, yung hotdog with chest. Favorite ko yun, Jun. Ang galing mo magluto ng hotdog with chest, Jun. <laughs> Jun. I love you. I miss you. John Magpakita ka na sa akin, John Jun, Jun. Saan ka na, Jun, Jun? Meron pala akong Jun na. Ipapakita sa iyo na regalo ko sa iyo isang presentation, ano tawag dito, performance, dahil nami-miss kita dyan. <laughs> Ito na dyan, panoorin mo dyan. I hope you like it. Ito na dyan. Wah, nami-miss kita, nami-miss kita. Wah, ang tagal na kasi, ang tagal na kasi. Wah, magkita na tayo, magkita na tayo. Wah, mahal kita dyan dyan, mahal kita dyan dyan. Wah. <laughs> namimiss kita. Namimiss kita dyan. Ginagawa ko na ng tanga yung kasarili ko Jun. Para magkita lang tayo dyan. Diyos. Diyos. Wah. Jun. Jun. John, John. I miss you. I miss you like crazy. You know it was you said. John ba nagagandahan sa akin, Jun? Ang ganda ng itsura ko ngayon, Jun di ba? Naging silver na yung buhok ko at tumubo na yung biguti ko dito. Di ba, Jun? <laughs> Jun! Jun Sana ay narito ka. Jun Ay, umabot sa'yo ang munting hemig ko. Jun! kita, namimiss kita. Junjun mahal ko, Junjun mahal ko. <laughs> Ayoko na, Jun. Namimiss na kita, Jun. <laughs> Nasasad ako. Lalo ko na kitang, lalo kitang nami-miss kasi pandemic. Wala na ibang maka makausap. Wala akong mayakap. Dahil hindi, <laughs> hindi ka bumalik sa akin, Jun. Saan ka na? Wala akong ka-idea-idea kung nasaan ka ngayon, Jun. Sana ako makita mo yung video nga ito. Please, i-text mo ako. Or i-message mo ako dyan sa Facebook dyan. <laughs> o sa YouTube, mag-comment ka dyan. ah. Ah. Ah. John. bumalik ka na sa akin, John. Bumalik ka na, John. Bumalik ka na sa akin. Di na ako sanay na wala ka. Mahirap ah mag-isa. Wah! Diyan! <laughs> Yan, bahala ka dyan, bahala. Sa crush mo ay ikay mag-high Malay mo naman siya ay mag-reply Pero wag assuming pwedeng ma-ignore at sin. Bigla kanyang iniwan, hindi na nagpaalam Para sa kanya'y wala lang Ang sweet-sweet nyo pa at magkachat lagi Kilig ka pa sa banat niya parati Kaso lang ginos kanya Nagmukha ka lang tanga Ang saya-saya nyo pa Kaso ngayon nawala, biglang nagiba kasi siya ay biglang nagbago. Iba na ata ang kanyang gusto, meron na sigurong bago. Nako parang di siya para sa'yo Kasi walang label nag I love you Nag-reply ka naman agad I love you too you.